Žodžiu, darželis vaikų, neužilgo bus e, rudenėlio šventė, <clears throat> ruošiasi spektaklį auklėtoje su vaikučiais, viską, nu, repeticija vyksta. Turi vaikai išeiti ant senos, prisistatyti, kas per daržovė yra. Nu ką, Marytė išbėga, aš pomidoras, na, nu, čia viską. Antanukas išbėga, aš agurkas, nu, prisistatė viską. Jonelės išvaro, aš ridikėlis, Nu ir ketvirtas Petriukas išeina, aš dalbajobas, mokytojo už galvos suima, pliu. Nedalbajobas, tu baklažanas, kaip tu neatsimeni, baklažanas. A, gerai. Nu ką, viskas per naujo, sustato visus, turi būti seka viskas. Nu ką, išlėkė vėl manyti. Aš pomidoras, ką, seka, aš agurkas, aš ridikėlis, Petriukas švaro, aš dalbajobas. Pizdėts mokytojo, paimo. Sustabdo vėl viską. Petriuk, nu kaip tu negali atsiminti, nu tu biškai pasigalvok, susikauk, nu koks tu dalbajobas, nu baklažanas tu esi, nu baklažanas. Nu ką, Petriukas sėdi, blė, baklažanas, baklažanas, baklažanas, baklažanas, galvoju, nu ką, trečią kartą repeticija, jau čia viską vaikai išeina, aš pomidoras, išbėga, aš agurkas, Petriukas išlėkė patenkintas, aš baklažanas, mokytų žiūriu. Dalbajobas tu ne baklažanas, dabar įdikėlio eilė.